Thank you. Arkadaşlar selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz bir yeni videoyla sizlerleyim arkadaşlar bu hafta videomuzu eksik atmayalım dedim yine sizlere bir video çıkardım arkadaşlar bildiğiniz gibi arabamıza ses sistemi yapmıştık ses sistemimize eksikler vardı bunlardan bir tanesi Twitter bir tanesi bastı şimdi basımızı aldık yani subwoofer'ımızı aldık onu sizlere göstereceğim şimdi testimize başlayacağız şöyle arabayı geniş bir yere çektim e, mahallenin fazla olmadığı bir yere rahatsızlık olmasın diye. İsterseniz direkt ses sesinden ya da bası göstererek sizlere tanıtım yapmakla başlayalım. Bu arada arkadaşlar videolarımızı faydalı buluyorsanız bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beni desteklemek istiyorsanız yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Lütfen bu konularda daha fazla duyarlı olalım. Çünkü sizler ne kadar fazla beğeni ve yorum yaparsanız o kadar fazla elinden geldiğince video çekmeye devam edeceğim. Şu an videodan da gördüğünüz gibi kadensin bası var arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz devasa bastan yani kicker'dan neden kadense düştük diye ya da 38 santimlik bastan neden 20 santimlik basa düştük onların hepsini anlatacağım. Arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyeyim bagajı görüyorsunuz daha önce kicker 38'lik yani kicker S serisi 38 santimlik modeli vardı biliyorsunuz. Oldukça yüksek şiddeti vardı. Bunu değiştirmemin temel sebebi zaten o bası sattım arkadaşlar. Yine takipçilerimden bir tanesine gitti. Arkadaşlar bagaj açımı küçük olduğu için o yüzden tercihimiz 20 santimlik ya da slim bastan yana olacaktı. Şu an bagaj dağınık kusura bakmayın. Ben sizlere bu bası gösterip tanıtabilmek için bagaj hacimleri olan kişiler varsa araçları onlara da tavsiye edebileceğim bir bas olacak. Şimdi fiyat bilgisine gelelim ilk olarak. 20 santimlik kadensin bası arkadaşlar bu. Tatmin ediyor mu? Evet tatmin ediyor. Yani oldukça işe yarar bir şekilde. Hiç bas olmayan bir arabada tatminkar oluyorsunuz mutlaka bu bas sayesinde. Fiyat bilgisi olarak şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, zaten daha önceden de attığım son iki videoda gördünüz. Genelde ikinci el toplama tarzı ses sistemi yaptık Broadway'e. Şimdi ise bunu da aynı şekilde ikinci el ürün olarak tercih ettim. Bunun fiyatı ise 200 TL'ye bize maliyeti oldu. Arkadaşlar şimdi USB'ye telifsiz müziklerimizi attık. Çünkü test esnasında elimde USB olmuyor, müzik olmuyor. O yüzden şimdi telifsiz müziklerle basın kalitesini sizlere göstermeye çalışacağım. Bu esnada tabii ki ses sistemini de değerlendirebilirsiniz. Şöyle müziği tekrardan başa alıyorum. Şurada 25'e çıkardım.

Bir sonraki müzeye bakalım. Hem burada sislerin verdiği sesi de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz mid dirençlerin sesini ve öndeki binderların sesini sizlere de göstermiş olduk bu esnada. Şöyle müziği değiştirelim. Çünkü her müzikte tonlama farklı oluyor arkadaşlar. Şunu 30'a kadar çıkarıyorum şu an. Tekme vuruşları oldukça yerinde arkadaşlar. İlk olarak onu söyleyeyim. Şu an bas ses azken onu size söyleyeyim. farklı bir daha müziğe geçelim arkadaşlar. Tonlamalar çünkü her müzikte farklı oluyor. Thank arkadaşlar testimizi gerçekleştirelim. Havada kararmaya başladı hafiften. Evet arkadaşlar inşallah sizler için elimden geldiğince sesi sizlere aktarmaya çalıştım. 20 santimlik bassa oldukça mutluyum memnunum arkadaşlar. Tabii ki 38 santimlik kicker kadar olmasa da ama işinizi görecek seviyede. Şimdi bagaj çalışması yapmayı düşünüyorum ileride. Onun da projesini buradan sizlere bildireyim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bagajımız dağınık. Amfimiz burada. Basımız burada. Bagaj şöyle çöplük gibi duruyor ama arkadaşlar bunu da yakında bagaj tasarımıyla oldukça güzel bir hale getireceğiz. Şuraya da şöyle iki tane belki mid direnç koyabiliriz. Yakında bunların da çalışması olacak. Şimdilik bu kadar. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Yeni videomuzda görüşmek üzere.